О, Санек, привет. Как дела? <laughs> Санек гуляет тут. senão. E территорию. Здравствуйте! Это видео, да, на память. Где он в память? Ну что, Рома? Как дела? Давай. leave. for ребятки. Как же тут классно. <laughs> Сегодня твой день, видишь? Фото, фото, видео. Не, ну что, на ну, Видеоклип скинем потом на YouTube. Заработаем много лайков.